Thank you. Demikianlah penampilan khataman Azam Afia Ibnu Malik bin Hifdi. Kepada segenap peserta dipersilakan untuk kembali ke tempat. Don't Guru dan memberi kecerdasan kepada kami. Amin. Acara selanjutnya penyerahan syahadah dengan nilai mumtaz atau istimewa. Adapun nama-nama santri yang mendapatkan nilai mumtaz atau istimewa Hataman Nazam Alfia Ibnu Malik bin Hafti Putra Putri akan dibacakan oleh Gus Najillah Karim kepada beliau kami haturkan. Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'du Izinkan malam hari ini saya akan mengumumkan nama-nama dari para peserta yang telah menghatamkan alfiah dengan nilai mumtaz. Pengumuman peserta penerima syahadah dengan predikat mumtaz atau istimewa Predikat hafalan terbaik dua Nazom Alfiyah Ibnu Malik adalah para santri yang menyelesaikan hafalan Nazom Alfiyah dengan cepat dan tepat pada waktu yang ditentukan dan dapat disemak dengan lancar, yaitu yang pertama Yuni, Sulistia, Yuni Sulistiawati dari Sengon Tanjung Brebes. Yang kedua, Umi Maslahah Fitria dari Sengon Tanjung Brebes. Yang ketiga, Erna Nurfadilah dari Sengon Tanjung Brebes. Yang keempat, Khairun Nisa dari Pekalongan. Yang kelima, Husnul Khotimah dari Brebes. Dan yang keenam, Nafisah Karim dari Sengon Tanjung Brebes. Adapun penyerahan syahadah akan diberikan oleh panjenenganipun Romo Profesor K. Haji Said Akil Siraj beserta dengan K. Haji Hudallah Abdul Karim. Dumateng panjenenganipun wekdal saha panggenan kula sumangga akan. Yang pertama, Yuni Sulistiyawati. Yang kedua, Umi Maslaha Fitria. Yang ketiga, Erna Nur Fadila. Yang keempat, Khairun Nisa. Yang kelima, husnul khatimah. Dan yang keenam, nafisah karim. نجاهم من المحن والفتن اللهم إنا بما عندك عن جميع الشر ومن من كتابك وباسمك الأعلى ومجدك الأسنى وشرف نور وجهك الأجل وبفضلك الكريم وجودك العميم وكلماتك التامة التي لا يجاوزه النفاق ولا فاجر ويا أقنع قوم يا حسن واحفظ وبارك معهد البخاري وانفع لنا في الدنيا والآخرة وارزقهم قوة وبسطة ورزقا واسعا وبركة ومنحة ومصلحة في الدين والدنيا والآخرة رب يسر ولا تعسر خير ربنا في الدنيا حسنة وقنا عذاب النار ربنا اختم لنا بالإيمان والإسلام واجعل عند انتهاء آجالنا من لا إله إلا الله يسر ولا تعسر خير رسول الله محمد النبي محمد Kepada para peserta dipersilahkan untuk kembali. Demikianlah para santriwati yang telah menyelesaikan hatamannya dan juga telah menyetorkannya dengan lancar sehingga mendapatkan nilai mumtaz. Sekali lagi berikan tepuk tangan untuk para santriwati kita.